This is the key message in this song by members of Youth of Pride purity and abstinence, based in Johannesburg and existing in various suburbs of the city. This is a way of trying to restore and maintain the pride of the Zulu nation, especially in the girl child, which continues to be affected by an interaction of various cultures. african voice global news umhlaba wonke jikelela igama lami ngixolani sithole namhlanje sikule ndawo yasemalvel edume kakhulu ngokuthi ijulis ejohannesburg egoli kwandonga ziyaduma sikule ndawo njengoba sihambele ukuthi sizobona amasiko ubuciko obukhulu obenziwa ngomama base-afrika ekhulisene umntwana oyintombazana banale nto okuthiwa amatshitshi lami ngu-ayanda abaningi bangazi ngomanxumalo ngokuzalwa ngwaseshowe embongolwane ngaphansi kwenkosi untulu sompisi um ngumqali wendlela wenhlangano ekuthiwa i-youth of pride purity and abstinence i-yppa ukuqala kwami ungena ematshitshini mangase ngibala iminyaka ngimnyaka wesi-13 lo siqale ematshitshini ngenxa yokubuka iy'ngane zintula nempilo esiphila kuyona iy'ngane zethu zikhohliseka ngento ey'lula kuzixhaphazwa iy'ngane kudlalwa ngey'ngane ngabongabo ngahlanisa omama ngaqoqa bomama ukuthi bomama asikhusenaso isitho nje balibona kukuhle kanje singabomama sidwele siphelele sikhulise iy'ngane with a lot of cultural interaction and a lot of crime taking place these maidens are determined to remain pure and true siyababona omama oh, bethu umsebenzi omkhulu abawenzayo ukuyithatha ingane ingazilutho beyithatha emzalini um eh, bayibise eh, kule ndawo bayifundise um eh, okukhulu kakhulu nango ithemba ukuze umzali akuthembe ngengane yakhe eh, akunikeze ingane yakhe ukuthi woza ithathe uyifundise ngendlela owazi ngakhona isiko bayifundise bayiqeqeshe ingene endleleni ibe yile nto elungile ukuthi ibe eh, ligugu lomphakathi noma ngithi igugu lesizwe noma ngithi igugu le-afrika namhlanje-ke siyabonga kakhulu kuningi esisazokubona ngishiyela bona ukuze nibone ukuthi baqhuba for an organization which is determined to cover the length and breadth of johannesburg the signs are already showing around easily and why PPA are already facing problems of their own. Iy'nkinga esihlangabezana nazo lana uthola ukuthi kwesinye isikhathi kunamaqembu amaningi ekunamaqembini amaningi la igoli nombani othe qhamukele ekhoneni afuna uvusa lento lomsebenzi kanti lo msebenzi unemigomo uneminyalo yakhona ngeke uvele usukeleke ngoba mhlawumbe ubhorekile or ubona ukuthi mhlawumpe napho manxumalo noma sithole bayakwazi ukwenza lento le nawe usungayenza cha afike-ke umama omusho ongazi lo msebenzi usefike uyalwisa uyabhidliza iklabhu wenza yonke into niyabazi-ke omama oh, abantu abanjani siphinde futhi nama-challenge esihlangana nawo ufike uyikhulisa intombi ifike khona ina-six years ithi intombi isina-sixteen avele umfana athi ayengizoyiqhumise lelatshintshi ngiyalifuna usukhulisile nobuka imbali yakho lokhu uyayichelela uyayichelela uyayichelela is not doing enough to help them as they seek to help it. For social preservation is national preservation. ugovernment akasisizi kuno-a b c which is abstain be faithful condomize but ugovernment upromotha usi thina laba bantu abangafuni ukukhondomize bangafuni ukulala wa ugovernment angasisizi ukuthi abstain mina nje angikaze ngibona ibhoti elibhale intombi imile nje ithi ayi-choose u-abstain ukuthi ugovernment nathi uyasilekelela ukuthi si-abstain akasisizi kule nto le instead bafuna ukuyivala kanti iyona into enhle esiyenzayo thina singabonoma so asisapotheki yizo zonke iy'ngqinamba ehlihambezana nazo asinalo uxhaso sizenzela from emphaketheni sithathe iy'mali zey'ngane zethu zasey'ndlini sizokwenza le mcimbi leni ukuhamba ngapha indala ukufona sihlanganise imvunulo yokubhinca yiko konke asinawo umuntu osixhasayo besingajabula ngelanga ma seqhamuke ezinye iy'nkampani or noma ubani ongathi makhosikazi nakho asikwazi thina nje futhi nje qhamuke nje mhlawumpe ubaba thizeni athi be umama uphele ukhismus nanko ibhoxi yamabhiskidi ngalo msebenzi eniwenza wesizwe akukho ngisho lokho kobani siyafisa ngelinye ilanga ukuthi kube khona umuntu ozoza forward athi siyawubona umsebenzi muhle um igama lami ngixolile seshilubhuti ngwakwasithole um ngokuzalwa ngizalwa emsinga edolobhaneni elincane okuthiwa ipomeroy indawo emumbe enkosini umajozi isigodi enhlankeni hey indlela esaqala ngayo bhuti it was so amazing because i didn't know anything ngamatshitshi eh kwaba khona ikhansela belikhona ikhansela zulu waweza kimi azongi-aproacha ukuthi ena kunomama othi ufuna sihlole amatshitshi ngangayazi-ke leyo nto leyo weza-ke lo mama wangihlanganisa naye umama umanqimalo okuyena owangifundisa everything ngendaba yamatshitshi ngase ngiyaqala-ke ngawahlanganisa and frequently eh, kunzima cause sihlangana nama-challenges amaningi ekuhloleni amatshitshi kunzima kakhulu akukho lula esh ngoba abanye abantwana bayi-understand le nto ukuthi kwenzeka kanjani even abazali basinikeza inkinga sometimes into ezifana nalezo even umphakathi emphakathini sinokuthi abantwana bethu bathukwe kuthiwa basiza intombi sihlola amanga kodwa thina siyazi ukuthi senzani sihlola umafrika bonke that's why sizibiza nge-y p p a i-y p p a sihlanganise wonke umuntu asikhethile ukuthi kufaneke kube umzulu oyini just i-afrika yonke khuluma ngomagumede umaqwabe ngakwachiwa isibongo bangibiza ngosiphindile kodwa bangaziyeza ngibiza ngendoni amanzi muhle umsebenzi eniwenzayo ngegumede ke ngibuze nje ngithi ngabe niyaluthola yini usizo noma uxhaso kule nto o oh, usizo esiluthola kakhulu ukuthi sifunda kakhulu nsuku zonke masidibene nabantwana usizo esiluthola ukuthi ukufunda kwethu akupheli masihlangana nabantwana but usizo according to financially asikangalitholi indawo kuningi kusizo oludimekayo nge-finance uma uzogcina abantwana abeqile kwemntwaneni oyedwa ngoba ziningi iy'nsiza kusebenza ofuna ukuzenza ebantwaneni ongakhona ukuphumelela besingakalitholi ndawo usizo ngabo bengabe uvanzi bengakhulelwa before isikhathi bengaguli before isikhathi ilona khona esikutholayo kuphela akukho kusesandleni esikuphathayo esikutholayo ngabe khona yini abafisa noma abafuna ukunixhasa Uh, bakabibikho kangaka kodwa isekhona inhlangano engathi iyafufusa ethanda ukusondela eduze kwethu ifuna ukusibona ukuthi senzani isasibamba ngesandla ngoba nayo isanda kudibana nathi kanjalo nekhansela lomphakathi lakwa-wod 65 esakhelekiwo nalo liyafuna sisondele eduze kwayo ezokhona ukusibonisa mhlawumbe akhona mhlawumbe kusiliki ukuthi singakokotha kuphi naye abone ukuthi angatholani ukuze sisizakale Oh, ekhaya kusefodcast ngiyakujabela kakhulu ukuba yititha ngoba isikhathi esiningi angibi ngaphandle igama lami umalwande wakakhumalo ngifuna from embekvili um ngiyathokoza kakhulu ukuba yijiji um because ngiyavikeleka ey'ntweni ey'ningi ey'fana nokuhamba imigwaqo nokuhamba imbhuvo ngiyabona Yeah. Amatshitshi, ukukhuliswa kwengane yentombazane umsebenzi omkhulu obanjwa ngomama abanothando olungalinganiswe. Sizwe sihle, lethani abantwana bakhuliswe ngendlela, mhlaba omuhle aluxhaswe nantu uhlelo lwamatshitshi.